まずフォアハンドを鍛えるドリルを紹介しましょう初めはコースを決めて前陣でフォアハンドドライブするドリルですコースが決まっているとはいえ足を動かさないで打球しようとするとミスの原因につながります 細かく足を動かして微調整し、ボールとの距離感やタイミングを測りながら速い打球点を捉えましょう。次はコースを決めて中陣からフォアハンドドライブするドリルです。前陣の時よりも下半身を使った半径の大きなスイングで 威力のあるボールを打つようにしましょう。続いて、後陣から連続でフォアハンドドライブするドリルです。中陣からボールを打つ時よりも、さらに下半身を使った大きなスイングで威力のあるボールを打ちましょう。 ここからはバックハンドを鍛えるドリルを紹介しましょうまずコースを決めて前陣でバックハンドドライブするドリルです前陣からのバックハンドドライブはこれからの卓球を勝ち抜く上で必ず身につけなければならないテクニックです 松平選手の肘と手首を中心にしたスイングや、ラケット角度などを参考にしましょう。次に紹介するのは、中陣からバックハンドドライブするドリルです。世界で勝つためには、台から離れてもバックハンドで攻撃できるテクニックが求められます。前陣の時よりも 肩を入れた大きなスイングで、ラケットを力強く振り抜いている松平選手のバックハンドを参考にしましょう。両ハンドドライブをいろいろな位置から自在に打てると、様々な戦い方ができるようになります。現代卓球を勝ち抜くには、フォアとバック、両ハンドの精度や威力を磨くことが欠かせません。 ここまで紹介してきたドリルを参考に、両ハンドドライブの威力や精度を高め、戦い方の幅が広い選手を目指しましょう。ここからは、下回転のボールに対するドリルを紹介しましょう。はじめにコースを決めて、下回転をフォアハンドドライブで打ち返す多球練習です。 このドリルでは下回転に対するフォアハンドドライブの基本を身につけましょう下回転を打つ時もできるだけ速い打球点でボールを捉えることが重要です一方送球者は バウンド直後のボールの底をこすると下回転がかけやすくなります続いてフォア側1本バック側1本の順に送られてくる下回転のボールをフォアハンドドライブする多球練習です この練習で下回転に対してフォアハンドドライブする時の足の運び方や身のこなしも身につけましょうさらにいつも同じポイントで打球できるように小刻みに足を動かしてボールに近づいているところを参考にしてくださいそうして飛んでくるボールとの距離やタイミングを測ることがこのテクニックの安定性を高くするための秘訣です 次に紹介するドリルは、下回転に対してバックハンドドライブする多球練習です。下回転に対してバックハンドドライブするときは、力強くスイングしないとネットミスが多くなります。力強くスイングするためには、肩を前に出すようにして体をひねり、 しっかりバックスイングしている点が参考になるでしょう。また、このドリルでは送球者は時折短く浮かした下回転のボールを混ぜるようにしましょうそうすることによって台上の甘いボールをバックハンドドライブで攻めるための 技術力や判断力を磨くことができます台上のボールをバックハンドドライブするときは軸足を踏み込み水平方向にラケットを振り抜きましょう フォアハンドとバックハンドの威力や精度を磨くことは大切ですがそれだけでは不十分です現代卓球を勝ち抜くには両ハンドのスムーズな切り替えが求められます小さい頃からそのフォアハンドとバックハンドの得意不得意っていうのを初めからなくしていればもう選手自体はあの試合中に あここでもうやっぱり安定してフォアで回らないといけないとかそういう感覚がなくなってると思います。はい、薄れてるどころかもうなくなってると思うバックハンドで決めれるというふうにですから指導をする時にフォアハンドでできることはバックハンドでもできるというふうな指導を常にやってもらいたいと思いますあのバックハンドでできないのはロビング打ちだけですあとはフォアハンドでできてバックハンドでできない技術はない いうふうに認識をしてそういう指導をしてもらいたいしそういう指導を受けた選手っていうのは試合中にここをフォアで打とうかバックで打とうかというそのどちら安定したプレーを望む悩みっていうのはなくなると思います戦術的にここはバックハンドで打った方がいいここはフォアハンドで打った方がいいっていうのはあるかもしれませんけど悩みながらあの無理やりフォアハンドで回るっていうのはなくなるというふうに思います。それでは 両ハンドの切り替えを鍛えるドリルを紹介しますまず多球練習で両ハンドを切り替えるコツをつかむことから始めましょうフォアハンドを打つときは上体をしっかりひねりバックハンドを打つときは体のほぼ正面で打球することが基本です 打球した後のラケット位置を次の動作に移る基本姿勢にして、両ハンドを素早く切り替えましょう。 ここからは、フォア側2本、バック側2本の順に送られてくるボールに対して、両ハンドを切り替えるドリルです。すべてのボールに対して、 安定して速い打球点を捉えることができるようにしましょう。続いて、バック、ミドル、バック、フォアの順に送られてくるボールに対して、両ハンドで切り替えるドリルです。このドリルでは、体に近いボールに対応する場合と、 体から遠いボールに対応する場合の2つの切り替えを同時に鍛えることができます体のバランスが崩れないように注意して速い打球点を捉えましょう 次は、ミドル、両サイドフリー、ミドルの順に両ハンドを切り替えるドリルです。このドリルは実用的な両ハンドの切り替えを磨くために必ず取り入れてほしい練習です。現代卓球では ミドルを狙われることは避けて通れません。そして、ミドルに来たボールをフォアとバックのどちらで対応するべきか迷うことも数多くあります。このドリルでは、ミドルを突かれた時の対応力を磨くことができます。ミドルに来たボールは、打球点を選べるフォアハンドで対応することが世界基準です。 最後に紹介する両ハンドの切り替えを高めるためのドリルは、コート全面にランダムに送られてくるボールに対して両ハンドで対応します。相手のラケット角度を見て素早く打球コースを予測することが 両ハンドをスムーズに切り替えるコツですまた松平選手のスタンスに注目してください左右の足が平行に近いスタンスで両ハンドを切り替えていますそしてフォアハンドを打つときは決して手打ちにならず腰を使ってスイングしているところも参考にしてくださいこのように平行に近いスタンスを保つことによって フォアハンドは速い打球点を捉えやすく、また、いつでもバックハンドを打つことができるのです。両ハンドのスムーズな切り替えを身につけるために、平行に近いスタンスを心がけましょう。